sot është dita e fundit e një jave rezidencë artistësh dhe krijuesish që kanë ardhur në Gjirokastër nga disa vënde Nga Spanja, Rumania, Italia, Greqia, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe kemi përfaqësues artistë që vijnë nga Ukraina. Qëllimi i kësaj është që të bëjë të mundur lëvizjen e artistëve dhe krijimit, por në këtë rast të Gjirokastrës bazuar në trashëgiminë dhe vlerat që ka qyteti. Artistët për një javë rrinë, frymëzohen dhe vijnë me një punim dhe me një krijim të tyre të cilin ne po e prezentojmë sot. Atëherë, okej, okej, po do pyesim një nga ta. Ky projekt është një projekt që mbledh organizata partnere në fushën e artit dhe trashëgimisë dhe mbështetet nga programi Europa Krijuese, ë e Bashkimit Evropian. Këtë duhet ta thoni se Europa krijuese është Në rregull. Europa Krijuese. Artistët janë frymëzuar nga motive të Gjirokastrës, dikush nga kalldrëmet. Kemi një artist i cili ka sjellë tre figura femërore, Musine Kokalarin, Urani Rumbon, Atëherë në kampin ku bëra pjesë, fakt që kisha një kënaqësi shumë e madhe, fakt ku morëm pjesë në e bëjmë edhe një nga para. Jo bëjmë edhe një, bëjmë bëjmë edhe një nga para. Mirë. Ë ka qenë një kënaqësi shumë e madhe në fakt për të për të marrë pjesë në këtë kamp. ku kemi shkëmbyer një eksperiencë të mrekullueshme edhe me shumë pjesëmarrës të tjerë nga vende europiane. Unë në këtë kamp mora pjesë me një ide e cila në fakt vinte pas shumë viziteve të mia në Gjirokastër. Ë gjithmonë imazhi i parë sa vjen në Gjirokastër, gjithmonë mendja të shkon tek Ismail Kadare, ndoshta tek diktatori Enver Hoxha, por ndoshta pak ishte bërë për figurën e femrës në këtë qytet. Kështu që mendova të paraqes nëpërmjet një instalacioni artistik, ku në thelb janë kostume tradicionale, por edhe veshjet të cilat përfaqësojnë këto femra, konkretisht tre figura femërore të shquara nga qyteti, të cilat janë princesha legjendare Argjiro, e cila është paraqitur në të djathtën time me veshje tradicionale për të cilët për të cilat mbartin edhe një kuptim tjetër. Figura e dytë është Mësuesja dhe aktivistja e shquar e femrës Urani Rumbo, e viteve njëzet e tridhjetë të shekullit të kaluar, e cila vishej në një mënyrë allafranga, jo aq e zakonshme për ato vite, dhe figura e tretë, e cila është figura më simbol femërore, jo vetëm në Gjirokastër, po mund ta them pa droje edhe në të gjithë Shqipërinë, që është Musine Kokalari dhe e kam paraqitur atë në foton, mund të themi, më ikonike të saj, në gjyqin në vitin 1946, të cilin e pati në fakt në kohën kur diktatura komuniste ishte instaluar. My name is Katerina. I am from Ukraine. Actually, I lived in Kiev. Uh, now I moved to uh, west part of country after the war and came here to uh,